Cause la vie c'est de ça الرضا اللي مو كيش سأخذ الأمل سامي ولا لسيان لعبة الأفلام مو ساوي قدامه بيهم لعبة الأفلام مو كي سنة رابيس بس لعبة سداسة الرضا اللي مو كيش سأخذ الأمل سامي Le gusta la plasmo, sabe que estamos bien Le gusta la plasmo, que suena otra vez Nena te conozco, creo de otra vida Si no esta química no estaría Me hace flasharte para todos los días Me hace tenerte mil fantasías Si es evidente en la cara mía Esta mueca por no me salían Pero mami a tu luto no volvería Tengo la mente otra y el alma fría Vivo en un de moto y rota la fría Así pasó la cosa el fin de aspirina No me cabe la rosa por las espinas Nena estoy en la la fosa, el vicio domina Si nieve en el vaso, eso es cosa mía O en el ojo pa' que sonría No te preocupes por mí, no hacen falta guía Me hace falta más whipado en los encía Solo quiero subir corro ni y sangría Solo quiero dormir en paz algún día Comer más pedigrí pa' las dramas rimas Esta mierda de fluir si me hizo adictiva Lo dijo el calcho, esta music es mía Así que corre la voz, y con mía Te arrepentirán en todas las vidas Soy un monterrat sin disfraz que perdona y mi certeza Enrolarle mujer ساعود الأمان ساعة مان ولا الأزيان لا يعود ألعب لعب مو ساوي قدامه بيقوم لا يعود ألعب لعب مو كاب سنة درافين كسر لبي سداسة الرولة اللي مو كيس ساعود الأمان ساعة مان ولا الأزيان لا يعود ألعب لعب مو ساوي قدامه بيقوم لا hablamos que suena otra vez Yo te extraño aunque no te escriba La verdad todo lo que decía Pero con fuerza que eso te sirva Te mantenga fresca sin ser tu guía Ni te preocupes lo que yo haría Que no te machuquen como yo hacía Que el sueño te más cada día Gracias a la música sigo olvidar vida con mi black como que mi plía Tu labio violeta me dejo en ruina La torre resistencia hasta no me guía Pero soy el mago y la rueda gira No puedo negarlo, no media pilas, Si fuera completa ni lo vería Me buscan la nena yo porquería Conecta reneta ya de caminan Quiero más gruesa pero no fina Que la planta que camina hasta arriba Nublando trigo más que brillan, brillan Su cruz no me sepa, te queda tilla Sigo germinando nuevas semillas La generación ya no está en la silla Reparando todo con barra ardilla Que todo como nuevo casi que brilla Mira lo que tiene para decir Yo estoy bendecido, no puedo mentir No solo por lino, sino por swing Solo lo combino, voy colorín Mi estilo no es vino, diría podrido Mino los ritmos blancos, palino más obiettivo más defensivo L'ando bien alto paquito pa' el kill No se le certeza Erro la lemon haze Se agota la mesa Me vuela el 100 Le gusta la plasmo Sabe que estamos bien Le gusta la plasmo Que suena otra vez